so this is the first movie that we eagerly eagerly to see in in so ಈ ಮೂವಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ನಾಯಿದೆ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ರಾಕಿ ಅಂತ so we are missing it a lot so movie ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ I'm here to talk about I'm here I'm here to watch the Kannada movie Charlie and I believe the movie is really good and I saw the the premiere shows reviews and I heard it's very good so I um here to watch the movie and I am a pet lover and my wife is a pet so so here to watch the movie ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊದಲಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಕ್ಯಾನಡಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ Rakshit Shetty one man show expecting a lot from you ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ so all the very best hoping for a very good cinematic experience philosophical ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ರಿಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟನಿ ಹಾಗೂ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಗೆ all the best waiting to watch triple seven Charlie Jai Hind Jai Karnataka ಮಾತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂವೀಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾಸಲ್ಲಿ ಡಾಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮೂವೀಸ್ ಬಂದಿರೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಹಾಲಿವುಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ I think this movie will be great asset to the Indian cinema and ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ I think believe reviews are already great I am very excited to watch the movie so looking forward to it fingers crossed ನಾನು ಚಾರ್ಲಿ ಮೂವಿನ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಪೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಪೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಇದು ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಫಿಲಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ರಿವ್ಯೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ರಿವ್ಯೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಗನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳಿದ್ವು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವನದು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇದು ಥಿಯೇಟರಲ್ಲಿ ಹೋಪ್ ಅವನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ ರಿ ಐ ಮೀನ್ ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಾರ್ಲಿ ಮೂವಿ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಪೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡಬೇಕು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ